Hello' friends welcome to my YouTube channel মই মঞ্জিত আজি আপোনালোকৰ আগলৈ মই উৰিষ্যাৰ চাইকেলনৰ আজিৰ এটা দৃশ্য মই আগবঢ়াইছোঁ আহকচোন উপভোগ কৰোঁ উৰিষ্যাৰ মোৰ গান্ধী নেকি প্ৰতি বছৰে উৰিষ্যাত দুটা চিনেমা আহে চাব নেকি এইবাৰ ফেনী নাম দিয়া হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি হোটেলৰ পৰা বিৰাট কিছুমান দৃশ্য য'ত নেকি হোটেলৰ বাহিৰৰ গছবিলাক আপোনালোকে দেখিছে কিমান মনোমোহা বেগ আমাৰ অসমতো এতিয়া হাই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আজি দুমাহৰ প্ৰথম দিন আজি হৈ গ'ল আপোনাৰ তিনি তাৰিখ তিনি মে' আজি অসমতো গোটেই ৰাতি কিমান ধুমুহাৰ বিজুতি বেলেগ হৈছে এতিয়া স্পীড হৈ গৈছে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আজি মৰ্ণিং হিট কৰিছে পুৰীত এতিয়া ভুৱনেশ্বৰ দিছে এক্সোৱেলি ভুৱনেশ্বৰ হোটেল খেলি দিছে আপিৰ সহায়ত চাইক্লনৰ সময়ত আমি হোটেলৰ ভিতৰতে ভিতৰৰ পৰা আমি দেখিছে তেনেকুৱা বৰষুণৰ পানী কেনেকুৱা মানুহৰ গতিবেগ দেখিছে আপোনালোকে আজি ষ্টাৰ্ট হৈছে কি ধাৰণ কৰে সেইকাৰণে আজি ৰাতিলৈকে অসমতো is the word. the status problem ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಸರಿ या वो सब खाने पूरा वेस्ट है सबसे এতিয়া নেক্সট আপোনাৰ ভিডিঅ' ক্লিপটো আছে আপোনালোকৰ পৰিচিতিৰ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ যাতায়ত ব্যৱস্থা অহা যোৱা সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গৈছে বতাহৰ বহুত অসুবিধা দেখিব পাইছে এয়া পুৰী চিটিৰ দৃশ্য যেনেকৈ মোবাইল কেমেৰাত বন্ধ কৰা হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ মোক সহায় কৰিলে মোৰ লগৰ তেওঁলোকৰ সহায়ত মই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ চ' ধন্যবাদ তেওঁলোকে অশেষ কষ্ট কৰি ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো বনাই দিয়াৰ কাৰণে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰু শেষ কৰিছোঁ তো আপোনালোকক যদি চেনেলটো মোৰ ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন মোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব চ' thank you thank you bye